Hola no se hacemos en Dragon Ball Z 2 capítulo 14. Y ya sabéis que en el capítulo anterior derrotamos a Freezer. Y hoy empezamos ya la saga. Eh, bueno, la saga de los androides iba a decir. Pero primero pasará esto de que nos volvemos a encontrar con Freezer. Eh, así que vamos para allá a ver qué es. Aunque esto va a ser más... No, por aquí no es. Porque esto es secundario. Aunque vamos a coger... A ver. Hay que coger alguna cosilla. Porque hace mucho que no hacemos esto. Porque ahí la verdad que lo hicimos poco en Namek. Pero es que prefiero por aquí. Porque ahí moverse y eso. Pues como que tampoco es la polla Namek. Vale, a ver, vamos a hacerlo rápido. A coger unas cuantas de esto. Vale, por el río. A ver si cojo alguna gamba. Vale, eh, estos son... No, ¿esto es? Sí, gamba del río. Vale, cangrejo. ¿Esto lo puedo coger? No. A ver qué más se puede coger por aquí. Eh, que se vea por aquí rápido. Ah, mira, por aquí creo que hay más cangrejos. Mm, vale, Podemos pescar que hace nuevo nuevo. no... el capítulo va a ser un poco... Hay que ser, no va a ser el capítulo más importante que he seguido, pero... Pero bueno, eh, vamos a ver... Vamos a pescar un poquillo, creo yo, eh. O vamos a coger... Vale, cojo un poco de manzana y vamos. Vale. Vale, eh, pues yo creo que vamos ya. Vamos a la dichosa misión. A ver qué quiere el chiche. Chichi. Seguro que le dice que estudie o lo que sea. Vamos a ver. Joder, me he pasado 20 por los no te estás ahogando, es decir. Voy a coger esto de aquí. Espérate, ¿eso es una medalla? Si sí, es una medalla de esas. Vale, eso es importante. Vale, una medalla. Eh... Uh, los orbes de tiempo son... Ah, vale, no es. No he cogido toros, pero bueno. Algo es algo. Vale. Y bajamos por allí. Creía que era lo otro, pero bueno, da igual. Vale, ya estamos aquí. Perfecto. Eh, ir a casa de Son Goku, sí. Perfecto. Ahora vamos a ver. Eh, la verdad es que sí, Chichi. Eh, hazlo en plato, a ver. Eh, plato. No, menú completo, que hemos hecho en una mezcla, la verdad, que tuvimos bastante hambre. Pero no me la puedo hacer. Pues a ver qué plato me puedo hacer. Creo que ninguno. Oh. Eh, de pescado a lo mejor. Eh, de esto. No, no, no, no. pues parece a mí que te quedas sin comer, ¿eh? Vale, de esto. Ni siquiera. Eh, vale, pues nada. No ponemos. Lo siento, Chichi, pero no he comprado. Eh, vale, ahora qué. Eh, ¿Qué hay que hacer ahora? Dejadme a mí. Espera. Ah, creo que lo hemos cagado. Porque no pusimos, cuando desbloqueamos el Servicolo, o en algún personaje creen que no lo hemos puesto. Bueno, da igual. A ver, no he visto que tampoco que aquí. Con ayuda de la bola dragón resucitan a Krillin y los demás caídos en combate. Los namekianos son trasladados a un nuevo planeta, que a partir de ahora será su hogar. 座との戦いからおよそ1年半余りの時孫悟空は未だ地球には戻ってきていなかったがしかしその平穏も今地球に近づく邪悪な気配にバレお e Wow. Va a estar épico esto, eh, gente. llega el terror androide. Van a ver. r みんな集まってたクリリさん気づいてますかフリーザともう一つのフリーザによく似た大きな金ああそりゃな気づかないわけないだろうこんなにでかい派手な木に大変なことになったなフリーザなのかあああ そうらしい貴様ら喋ってる前にさっさと戦闘力を消せ間抜けめ奴らはスカーのナメック星人はとっくにそうしているさすがだピッコロ来たぞフリーザー Uh, pues creía que íbamos a tardar más en ver a Freezer, pero no. あっちに降りた、間違いないフリーザだ やっぱりいいか貴様ら飛ぶんじゃないぞスカウターで探られんように、うん、お前たちじょ冗談じゃないぜ近づいていってどうしようってんだだったらどうするここで腐ってるか好きにしろどうしようもないのはみんな知ってるんだはっきり言ってやろうかこれで地球は終わりだ Vale, eh. Ahora no puedes volar ni disparar Rafa de Ok. Vale. Háblales a todos. Vale. Eh... Vale, voy a hablar a este. Apuar. Vale. Eh... Yancha, ¿qué pasa? Vale. Eh, Bulma. フリーザってのを見に来たのよナメック星の時だって見たことなかったんだから Vale Vamos ya Bueno Tensenhan Y Chaos Vale, ya es lo importante Que supongo que será Vegeta Piccolo また奴と戦うことになるとはな para hay que hablar con todos, así que... Y créenme. Este, y ahora, viajar otra vez. Vale, hay que entrenar, ok. Vale.

地球人を皆殺しにしてやるんだ地球人などはどうでもいいがスーパーサイヤ人だけは必ず息の根を止めねばならんどんな手段を使ってもだうん何か用でもあるのか地球人 お前たちを殺しに来たフ l futuro. f r e e z 一刀両断未来から来た謎の少年殺しに来たって僕たちを <laughs> 片付けろはっ ほうなかなかやるじゃないか初めから全力でかかってくるんだな僕は孫悟空さんのように甘くはない孫悟空なるほど貴様もあいつの仲間か会ったことはない知っているだけだやれやれ 貴様が部下を殺してしまったおかげでこのフリーザ自らが働かなきゃならないよ誤算だったななに貴様や地球のゴミどもを大掃除するくらい僕ならあっという間にやってみせるさそうじゃない僕が言ったお前の誤算とはスーパーサイヤ人は孫悟空さん一人じゃない La cara un poco fea, ¿no? Pues se la ha quedado ahí un poco rarita, ¿eh? Vale, vamos a pelear, que esto va a ser... Ah, vale, ya hace... Uh, uh, 10.000. Los objetos los tiene. Sí, pero no. Eh, ataques para el monstruo. Uh. Eh, patada, atajo en picar. ¿Esto qué hace? Uh. Me está reventando. Eh, vale, vale, vale. Freezer. Freezer. Eh, vale. No. Eh, a ver, todavía tenemos oportunidad de acabar con él. Pero va a costar un huevo, eh, eh vale. Eh, esquiva, esquiva, esquiva. Este, esquiva, esquiva. Esquiva, esquiva. No. No. Vale, vale, vale. Esquiva. Eh. Vale. Voy a darle... Vita de vida. Otra. Vale. Eh, ataque. que no hace nada. buena, buena. No, esquiva, esquiva. pues menos mal buenísimo. Vale. Vale, me quedan nada de vida, así que yo creo que golpe... Vale, no ha costado mucho. Al principio sí es cierto que un poco, pero luego le he cogido el, el cuquillo y bastante fácil. Ese movimiento siempre me ha, me ha encantado, el movimiento ese que hace. Y te corta por la mitad. Como si fuera Sokorono de One Piece. ¡Bacano! ¡Pam! ¡Adiós! Impresionante, gente, impresionante. Vamos para allá. Vale. Recompensa. Luego lo veo. Vale. Vamos a ver a Atlanta del futuro. A ver qué nos dice. を抜くなよ何これから孫悟空さんを出迎えに行きます一緒に行きますなんでお父さんのことこのすぐ近くですから僕についてきてくどうする僕は言ってやるか奴の正体を暴いてやる Pues Vegeta es tu hijo, ¿sabes? Eh, podrían haber puesto la cinemática ya, pero bueno. ¿Qué pasa? Ah, ¿Qué 僕も話で聞いたことがあるだけでそそうなんですかねえなんで孫君が戻ってくる時間が分かってるそれはすみません言えないんですフリーザを倒した時あなたはスーパーサイヤ人でしたよねあれすみませんなぜなれるのかは名前はそそれもそれも言えないの 年は17です年齢は言えるんだすみません年齢以外はちょっとふんまあいいわ地球を救ってくれたこと孫悟空さんが到着するまであと3時間近くあります Vale, se supone que va a venir Goku. Vale, a ver. s o o s o o 到着するはずです。 Ahí está Goku. Que creo que Goku lo que hizo fue que estuvo en un planeta ahí todo raro, creo. Lo digo por conforme viste y eso. Me acuerdo que lo vi, no sé cómo lo vi, pero sé. Este それにしてもフリーザたち倒したのは誰だフリーザたちもそいつがやったんだスーパーサイヤ人になってあっという間になスーパーサイヤ人に孫さん実はお話がありますオラとなんだよ俺たちには内緒ってわけか悪いな Vale, supongo que le va a contar quién hacer, hacer, a e r hacer. とにかくあいつんとこ行かねえとな。 deidad que viene del futuro, no sé qué. Pero vamos a ver. あいつもスーパーサイヤ人になれるって言ってたな孫さんは自分の意思でスーパーサイヤ人になるうん最初はダメだったが今ここでなっていただけませんかわかったこれでいいのかじゃあ僕もす 僕と戦ってください。本気で行きます。分かった。えー、バレ。ちょっと待って。Este va a estar complicado。本当に俺とそっくりだな僕も驚いています Vale. Voy a hacer ráfaga de energía contributiva. Vale, así. Ah. Vale. Cuando se agote hay que atacar bastante. Vale. Para un golpe corporal hay que hacer a ver cuánto quita. Oh, bastante le eh. Oh, 7000 que el golpe corporal está bastante guapo. No lo usamos casi, pero hay que usarlo. Vale. Vale, creo que ahora hace falta La ráfaga. Eh, vale, de energía tiene Vale, toma, toma, toma. Vale. Vale. ¿Le he dado o no? Parece que no. Lo que no sé es cómo... Cómo hacer para que los ataques estos le dé y ya está hecho. Vale. Y me revienta. Vale. まだま行こうあなえまだもうかどういうことあなたがっといればあれですが無ったいえてもったからな瞬んかめかめや Aunque lo podríamos haber dado un poco más. No pasa nada. Eh, vale, me acerco. Con unas cuantas ráfagas. No. Vale. Eh, Vale, super ataque, vamos a hacerle... Eh, pierda papel o tijera. No nos ha hecho un disparo. Le iba a dar, pero lo hemos matado antes todavía. Perfecto. El que ha dicho es que no me he enterado, que me estaba peleando. さすがです噂は本当でしたいやあなたには全てこれからお話しすることは全てあなたの分かった安心して喋ってくれこの時代のあなたたちには信じられないかもしれません僕は約20年後の未来から 未来から名前はトランクスえベジータも似てるそういや今から2年半後に僕は生まれでもそんな話をしに来たわけじゃありませんああ今のこの時代から3年後南の都の南西9キロ地点にある島にすさま何者だ宇宙人なんかいえ この地球で生み出された作り上げたのは元レッドリボン軍のマッドサイエンティストレッドリボン軍そうです軍そのものはああオラがガキの頃になあん時一番悪いやつも倒したからてっきり全部なくなったもんそれが残念なことにドクターゲロは生き残り何のためだ例によって世界征服が目的かよくは分かりませんが 少なくともドクター・ゲロの狙いはそうだったと思いますしかし究極の殺人マシンとして作られた2人の人造人間はつまりただ殺戮と破壊だけを楽しみとする人造人間だけが相手は2人一体待てよおおおめの味方いません20年後に戦士は僕一人しか残っていないんです3年後の戦いで あそこにいる父もクリリンさんもピカロージで逃げ延びたごはんさんも僕に戦いを教えてくれた後4年前にあなたも知っておられるように誰も生き返ることができなくなってしまった年月をかけ楽しみながら命を奪う強すぎるま待てよオラオラもやられちまったんかあなたは戦ってない今から間もなく ウイルス性の心臓病に侵されてえめったな先祖も病気には効かねんかくそ信じまんかた戦えないのが残念なんですかそりゃ怖えけんだよすげえ強えやつらなんだろなるほどあなたはやはり本物のサイヤ人の戦士だ症状が現れたら これを飲んでください約20年後には特効薬があるんです本当か本当はこういうことはまずいんです歴史を変えてしまうことになって母さんもあなたなら必ず何とかしてくださると信じてやっとおめえの母ちゃんオラのこと知ってんかはいよくそういやさっきタイムマシン作ったって言ってまさか その母ちゃんって。今のが一番驚いた。よりによってあのベジータと。あ、あの、このことは、下手をすると、僕は。あ、ああ、わかった。では、僕はそろそろ元の時代に帰ります。 早くまた愛かタイムマシンの往復分のエネルギーを得るにはもし生きていられたら必ず応援に来ます生きろよいい目標ができたこっちもそのつもりで3年間たっぷりと修行するさ Vale, lo tenemos aquí. Eh, lo siguiente es el problema de alma, vale. Vamos a ponerlo que luego se me olvida. Así que Vale, una A y una F, no está mal. Eh, siguiente. Vale. Recompensa de la historia, ok, un huevo de cosas. Vale, a ver, sigue esto. Trofeo ganado, locura de medallas. Sí, a ver qué le cuentas. Oye, Goku. あいつ飛んでったみたいだけど、どこに行っちまったんだ ええー、っと自分のうちに蹴ったかな自分のうちあいつ結局何者だったんだあいやえー、っと今はそれよりも話すべき重大なことがあるんじゃないかえ貴様が話しにくいのなら俺えおめ聞こえ俺の聴覚は貴様らと出来が違うんだ心配するな 奴の存在をろくな修行もせずに殺された殺されるどういうことだ Así que Piccolo lo ha oído todo. Claro, por eso se había puesto como una exclamación o algo raro se había puesto en Piccolo. トランクスのことだけはうまく謎のままにしさすがに誰もがショックの色を隠せなかったようだが3年後に現れるという歴史に逆らい その殺人マシンとの戦いに生き残るべくじ人造人間かまさかレッドリボン軍の名前を今になって聞くなんてなしかし奴が未来から来ていたとはオラも驚いたけどでもあいつは信じていいと思うカカロット教えろ貴様ナメック星でどうやって生き残ったそそうだ 俺たちずっと心配してたんだぞあほらもうあん時ダメかと思ったんだけど最後のさそうか義乳特戦隊そいつ乗って脱出したら勝手にヤードラットっちゅう星についちまった義乳たちはヤードラットを攻めていたそこにつくようインプットされていたんだなるほどその妙な服はヤードラット人のものかあ仲良くなってさもらったんだ オラのはボロボロだったし貴様のことだヤードラットに行ってただ帰っては来るまい奴らは力はないが不思議な術を使うそいつを習っていやがったなへへあったり時間がなくて教えてもらった技一つだけだけど瞬瞬瞬間移動つっても移動するには場所じゃなくて人の気を感じ取る必要があるんだ あそこがいいや十分だろうあんた今やもう何でもありねよしではみんな3年後に現地で集合しよう3年後のいつどこへ行けばいいんだ3年後の5月12日午前10時頃南の都の南西9キロ地点にある島だ1時間前午前9時にでもその島に着けばよ言っておくが 自信のないやつは来るな足手まといになるようなものにいられちゃかなカカロットスーパーサイヤ人になったからっていい気になるなこの俺はサイヤ人ナンバーワンは俺だってことを忘れるなあ3年後の本当によし俺たちも行くそうだピッコロオラとご飯と一緒に修行しねえか 組手とかやりてえしふんいいだろう望むところだやったピッコロさんと一緒に修行できんじゃみんな3年後にまた会おうなおうねえお父さん一度家に帰るでしょそうだな父に顔見しとかなきゃいけねえだろうなピッコロまずオランち寄っていいか構わんがあまり時間をかけるなよ Vale. Pues todo lo bien, la verdad. La verdad que muy bien este capítulo, ¿eh? En poco tiempo ha pasado muchas cosas, bueno, poco. Media hora, pero es poquito tiempo. Vale, pues creo que con el traje este que lleva a los tierras el Goku Creo que por aquí lo vamos a dejar, gente. La verdad que ha sido un capítulo bastante bueno. Eh, ya sabéis que lo siguiente va a pasar eh, seguramente tiene los androides en el siguiente capítulo, no estoy seguro, pero seguramente. Así que a lo mejor os espero un capítulo un poquillo más largo. Unos 50 minutillos, no lo sé. Y eso que... Eh, joder. Vale, peleamos con estos. Que esto me sacaste a nadie si te han matado. Si han matado por culo de la madre. Ah, me convierto y ya está. Vale. cabo... ¿Pero pues, dónde está el ron ese? Adiós. Vale, perfecto. Oh, 18.000 lo hemos quitado. Cámara y ya está. Vale, voy a aquí. Y le recupera la vida. ¿Y dónde está eso que le recupera la vida? Vale. Vale, pero ya está, matado. Ruptura. Vale eh, vale. ¿Dónde está el rey? Vale. Perfecto. Creo que, he matado a eso. El androide ese, que hay otro. Eh, esto de androides. Ron, los roles. Vale, vale. ¿Vale? Y ya está, una S. Sí, la verdad que hemos peleado bastante bien. Vale, pues eso. Por aquí lo dejamos, sellanos. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Orid esto. Adiós, sellanos.